大家好，我是金英老师，又到了每一周的生肖运势周报时间。接下来要跟大家分享的是本年度二零一九年最后一次的生肖运势周报，为期为十二月二十三日至十二月二十九日这当中重要的日课吉凶以及个别的生肖运势。麻烦新朋友务必要在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞，让你可以在隔年度。 依旧可以在第一时间收到老师的贴心运势提醒哦。首先，让我们来看一下在当周有什么特别需要留意的日课，以及有哪几天又可以来帮我们开隔年一个好起头的运。首先，让我们来看一下在礼拜一的部分，我们会逢到的是当月的月破大号，因此老师会建议在当天，即便我们是逢到了六月三将吉事，也尽可能少取。 会是比较如意的。如果有任何要做交易、定盟的，或者是决定的，尽可能都缓一下，才会比较理想哦。另外，在礼拜二的部分，我们会逢到的是乌兔太阴日，即时落到的是四十，也就是我们早上的七点到十一点的这段时间，在当天非常大力想要求子的朋友们，所以如果你已经。 在求职的历程路上有一段时日了，不妨透过这一天的好日子，帮自己到庙里祈求神明赐给你一个孩子吧。另外，在礼拜三的部分，我们会逢到的是月空日。那在月空日的部分，虽然它字面上看起来是那么不理想的，但实际上我们是可以运用这一天来做到清扫转运的一个效果。如何做到清爽、清扫转运呢？ 也就是老师会建议，如果你是在家中的环境，可以做一下整洁，把不需要的物品、二手物品能再用的回收出去，那不必要的物品我们就把它整理、抛弃、丢掉，也象征的把今年度的一些呃不必要的东西呢做一个大归纳跟整理哦。那在工作上的部分也是，尤其是现在很多东西其实已经是无纸化了。 我们都是透过电子邮件，所以我们在我在这一天的话呢，也是非常适合呢整理一下我们硬碟里面的一些资料，包括电脑里面的一些资料，需要的做备份，不需要的呢，呃，也不较不常在用的档案呢，就把它就是做一个封存，存起来。那这样子呢，也可以减少资源的一个损耗。那老师也会建议呢，透过这样的一个方式呢，把一些。 要理清楚的，要处理掉的事情，在当天呢做一个决定，那就可以达到相辅相成转运的一个效果哦。大家不妨参考看看。另外，在礼拜四的部分，我们会逢到的是大偷休日，在当天同时呢也会逢到日环食，在台湾地区的朋友们在当天是可以看到部分的日环食的景象。因此，老师建议通过这样的一个星象的一个转换，相对代表的是磁场会比较不太一样。 因此，仪式是删除不取的，在当天必会做任何的决定跟仪式哦。还有，我们再看一下礼拜五的部分，我们会逢到的是生气日。这生气日并不代表的是那个情绪上面的一个反应，而代表的是一个很旺盛的气场。因此，在当天是非常大力做通仪祈福的部分，有需要的朋友可以在当天到庙宇去走一走、拜一拜、转个运。 同时，在当天的开运方式呢，是借由接地气的方式。如果在礼拜五当天的气候是理想的，是有太阳的，并不是湿湿哒哒的，老师建议大家可以去走山，或者是到附近的公园走一走。可以的话，在正午的时候，也就是十一点到一点的这个时候呢，我们可以赤脚踩在土壤上，那做深呼吸吐气，至少十次，来接这个地气，然后有转运的一个。 辅助效果。如果气候是比较不好的，那就尽可能在户外的时间搭长达至少十分钟，让你可以借由吸这个新鲜的这个地气呢，来转到福运，好，来排除掉身上的这个晦气的部分。再来，让我们看一下，就是在礼拜六的部分，当天逢到的是福后天福日。 在这一天呢，非常通宜出行，也就是老师建议，在这个周末，你不妨可以安排一下小小的约会，或是家庭的聚会，出去走一走，出去看一看，转换一下心情，为来年呢做一个重新这个打气、再出发的一个准备。在当天非常适合做一件事情开运，就是泡温泉。所以，如果你是这个。 住的环境附近是有温泉的话，老师建议不妨赶快去订房，可以去泡一下温泉，让自己呢转转运呢，也可以把这个不好的这个气呢给代谢掉哦。再来就是礼拜天的部分，我们会逢到的是月见屠府日，在当天呢，老师建议呢不不要去做翻土的动作，还有包括呢我们的建筑呢跟。 家具呢也不宜在当天呢做大幅度的一个一个改变哦，所以这些你都记住了吗？再来，让我们来看一下在隔周的部分运势网又是哪三个生肖的朋友哦。首先，我们第三名是属羊的朋友，第二名是属猴的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们的运势是相对的旺盛的。 而且又逢到了年末，所以如果你刚好要准备参加公司举办的尾牙，那恭喜你，可能赢家就是你哦。所以这几个生肖的朋友，切记不要不出席，不然你可能就会跟奖品呢挥手而过了。再来，让我们来看一下，在这个礼拜呢，个别生肖的运势状况又有哪些部分是需要特别注意的。首先，第一个生肖是。 属老鼠的朋友，在这个礼拜，你很容易陷入喋喋不休的一个状况，这就容易让人家觉得你的口嘴好杂，非常的琐碎。所以老师要建议你，你这个喋喋不休呢，会代表是你在这一个礼拜非常的，就是爱碎念。那你要注意了，如果你睡念的对象呢不是适合的对象，人家可能会觉得你非常的烦。好，所以呢。 记住，在这个礼拜要做的是管好你的口。可是，如果你今天呢是要讲有益于呃工作上的事情的话，那你是可以做的。你可以重复的去提醒别人，呃，应该怎么做是比较好的，或怎么改善是比较好的。但是，请不要用纠正的口吻哦。所以，记住，在这个礼拜说的话跟口吻、口气是相对的，比较重要的。 那属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数有两天，分别是星期一以及星期二。再来，我们看下一个生肖呢，是属牛的朋友，在这个礼拜呢，相对的容易陷入一个坐立难安的状况。而这个状况呢，是因为你会觉得自己很多的事情并没有准备的很妥当，或者是因为你忘记了要去准备，所以只好临时呢抱佛脚的上场。如果你要准备考试，如果你要准备教案。 或是你要准备面谈，请你务必呢要提前一周准备，不要让自己陷入这样的一个窘境哦。还有呢，确定一下自己的行程哦，才不会忽然忘记，原来我有某个行程是有安插在这一周当中的，这样子才不会让人家觉得你有点失礼哦，都没有做好全妥的一个完善的准准备啊。那属牛的朋友在这个礼拜呢，要留意的天数呢，也是有两天，分别是星期二以及星期三。 那下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友，在这个礼拜呢，你真的是非常的倦的一个状态哦，进入这个兴趣缺缺，尤其是如果这个温度有大幅度的一个上升或是下降了，这个一个状况呢，你会显得更加的懒散，很想要休息，很想要，很需要睡眠。那这时候老师会建议你，如果你又刚好并不是在排假当中，又需要。 值班那尽可能呢多喝一些提神的饮料，但是记得要是无糖的才不会达到反效果。那这一周的兴趣圈圈呢，你也可以不妨呢就干脆让自己呢可以好好的休息一下，书呢摆一边，该看的资料呢也先摆一边，后面我们再来补强这个，再追回来这个进度就好了。毕竟在这个礼拜你做事情呢是相对的比较没有效率。 那既然是这样的状况，不妨就停下脚步，让自己休息。这样子，下一个礼拜再出发也会是比较好的。那属老虎的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数只有一天，是星期三哦。再来，下一个生肖是我们属兔子的朋友。这个礼拜，老师建议你要顺时而动，也就是呢，你要看一下别人的眼色、别人的角色，然后再去决定你要去怎么样负荷。因为在这个礼拜，你的 角色扮演就本来应该处于推别人一把的贵人，而不是处于带头的那一个人哦。如果你带头的话，就比较容易呢会出一些乱子，或者是说到时要扛一些不是你该扛的锅。所以老师建议属兔子的朋友，这一个礼拜呢，请记得你要主坐在次位，而不是坐在主位。那属兔子的朋友在这个礼拜呢要留意的天数呢是星期四。 下一个生肖呢，是我们属龙的朋友。属龙的朋友，老师建议你在这一周呢，不管你的要谈吐啊，或者是决定啊，或者行为呢，请你都务必要三思而行哦，不要不经大脑呢就去说了一些伤人的话，或者是去做一些不该做的决定，或者是乱花钱啊，不然的话，你会真的会觉得让自己呢到月底的时候就会非常的痛苦哦。那属龙的朋友呢，这个礼拜呢要留意的天数呢是星期五哦。 下一个生肖呢是属蛇的朋友，这个礼礼拜呢是耕耘收获周，所以几分耕耘就会带来几分的收获，你有多努力加班也会有多努多少的回报回来。所以老师建议属蛇的朋友，这个礼拜如果你有需要结案的，有需要完成的事项呢，请尽量的推出自己去做，那你可以预期的在年底前时候呢看到你要的成效的。 属蛇的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期六。下一个生肖是我们属马的朋友，在这个礼拜，老师建议你要忠于自我，不要呢被别人呢一下子耳边风了，就影响了你的判断跟决定。要站住自己的立场，人家才不会觉得你好像有的时候像墙头草，或者是有的时候觉得你好软弱，一下就被说服了，怎么那么的没有主见？所以呢，借记哦，有的时候别人给你喂意见的时候，他并不是。 想要看你多有想法，而是想看一下是说你到底会不会被别人受到影响？那可能正在观察你。好，那属马的朋友在这个礼拜要留意的天数呢是星期日。下一个生肖呢是我们属羊的朋友。属羊的朋友呢在这个礼拜呢要随着状况呢适时的去做应变。好，如果下雨了，就像我们要撑伞一样，或者是你要你。 你如果是在处于不适合撑伞的地方，你就要穿上雨衣，所以你要适时的调整状况，而不是一昧的只认为就是只有一个选项，要多留多几个选项给自己呢，才不会让自己呢在陷入一些状况的时候呢，你没有办法抽身，或者是你没有其他的选择哦。那属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数呢是星期天。在下一个生肖是我们属猴子的朋友，在这一个礼拜呢。 会逢到逆转爆棚哦，也就是本来呢，你觉得一直没有机会的事情，没有望的事情呢，诶，忽然有了转机，或忽然有了是有了一个一线希望，这个时候请你好好把握这一个机会哦，赶快去执行哦。那这个运气呢，也相对的旺盛爆棚哦，做什么事情都也是蛮顺遂如意的，所以这个礼拜请你务必要好好把握，而且加紧脚步，赶上你的进度吧。 属猴的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期二哦。下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友，在这个礼拜，老师建议你要保持动力哦，不要呢又忽然进入了一个很怠倦的一个状态哦。要延迟上一周的一个精神呢，跟工作的一个 tempo 呢，继续的去做。那这样子呢，对你、跟对公司、对同事或是对家人呢，都会是比较好的。 因为保持这样的动力呢，你的你的那个心情呢也会比较稳定，也比较不会急躁，你才不会影响到旁边的人哦。那属鸡的朋友在这个礼拜要留意的天数有两天，分别是星期一以及星期四。下一个生肖呢是我们属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜呢真的是好运不断哦。 而且呢，你会觉得自己真的是好运旺旺来，什么事情呢都非常的顺遂，也没有什么太多需要担心的事情。所以这个礼拜，请你赶快往前冲吧！而且你可以迎接一个不错的鼠年哦。再来，下最后一个生肖是我们属猪的朋友。属猪的朋友在这个礼拜呢，比较容易碰到一个误打误撞的状况，但是呢不用担心，因为你这误打误撞呢，通常是迎接到好的结果。 所以呢，不用害怕。有的时候呢，逆向思考或是反向操作，会得到意外的一个收获。就是说这个礼拜的状况了。那这礼拜你只要继续做你该做的事情，这样子就好了哦。也不要害怕，是说有犯犯到一些错误，因为有可能这些错误呢，会给你引导到一些新的 idea 或者是方向。在当周呢，属猪的朋友请留意星期五。再让我们看一下在当周的。 感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属蛇的朋友，第二名呢是属马的朋友，然后第一名是属猪的朋友。先恭喜上榜的三个生肖的朋友！如果你想要找一个朋友，或是心仪的对象，在圣诞一起过圣诞节，又或者是说一起跨年的话，不妨呢就趁这个时候呢，赶紧邀约，邀约。 这机会呢是非常大，他会点头同意的哦。那也很有可能呢，就会真的谱出一段恋曲了。以上是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。如果你想要透过老师协助咨询一些流年项目，或是感情、事业相关的问题，甚至是想要报名隔年度的新春点灯法会。 请务必透过下方或是透过上方的微讯号跟老师联系。我是金玲老师，感谢您的收看，也谢谢您在二零一九年的照顾。我们明年见喽，拜拜。